然 o n 拿叠将，然后就是大家陪我们，也以陪我啊！我现在打，我发现换完那个初级号打那个独特超快。 对啊，大概五分钟左右就可以打完，多独特啊！